Hola Ilear, mucho gusto en conocerte. da solo <laughs> left.

por los juegos. Bueno, eso es todo y nos vemos en un siguiente video que se estará